Hi, I'm James Archer in Denver, Colorado. Hola, soy Ana Ugarte y estoy aquí en Nicaragua. To make speaking Spanish easy, you need to practice with Spanish speakers, obviously. Para que tú puedas hablar inglés fácil, necesitas practicar con hablantes de inglés, obviamente. The ShareLingo Project is an organization that teaches English and Spanish speakers how to connect with each other and then how to practice with each other. El proyecto Shelly es una organización que enseña a hablantes de inglés y español cómo conectarse y luego cómo practicar entre ellos. And be successful actually speaking English and Spanish. That's how I learned to speak Spanish myself. La misión de Sherlingo es romper las barreras entre nuestras culturas y eso está funcionando muy bien. Charlene's vision is to break down the barriers between our cultures, and that is working great. We help both English and Spanish speakers open up all the opportunities that being bilingual brings. Ayudamos a hablantes de inglés y español a abrir todas las oportunidades que trae ser bilingüe. Como mejores empleos. Better jobs. Vivir en otros países. Living in other countries. Trabajo misionario. Mission work. Education. Educación. Incluso encontrar el amor. And even love. Our goals are big. We want to help everybody all over the world. Nuestras metas son grandes y queremos ayudar a todas las personas alrededor del mundo. We're doing that through ShareLingo Viral. Estamos haciendo esto a través de ShareLingo Viral. And that is where you come in. Y ahí es donde tú entras. Tú puedes ganar cursos completos de inglés, descuentos y otros premios haciendo viral nuestra misión. You can win complete Spanish courses, discount and other prizes by helping our mission go viral. The more you share, the more points you receive, and the better your chances of winning prizes. Entre más compartas, más puntos ganas y más oportunidades tienes de conseguir nuestros premios. To register your points and shares, we're using UpViral, which generates links for you to share with your friends. Para registrar tus puntos y tus acciones, estamos usando UpViral, el cual generará enlaces que tú puedas compartir con tus amigos. This ensures that everything is safe and fair and accurate. Esto asegura que todo sea seguro justo y preciso. Just enter your email address to get your unique SLV link and then join the ShareLingo family. Simplemente tienes que ingresar tu dirección de correo electrónico para obtener un enlace único de ShareLingo viral y luego podrás unirte a la familia ShareLingo. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Welcome.